अब ये गेम क्या है मैं आपको बताती हूँ मैं एक शब्द बोलूंगी and then I pass it on I ask to each one of you आपको उस शब्द के साथ उसका एसोसिएटेड वर्ड बोलना है नॉट नेसेसरीली पर्यायवाची पर्यायवाची नहीं बोलना है पर उसके साथ जुड़ता हुआ उसके संबंधित उसको एक मीनिंग उसको एक अर्थ देता हुआ कोई दूसरा शब्द आप बोल सकते हो जैसे मैं अगर एजुकेशन बोलती हूँ तो कोई उसके साथ जुड़ता हुआ दूसरे शब्द में जॉयफुल भी बोल सकता है कोई लर्निंग भी बोल सकता है कोई प्लेजर भी बोल सकता है तो एजुकेशन बोला तो उसके साथ जुड़ते हुए जो आपका आप जो मीनिंग देते हो या अटैच करते हो उसके साथ जो अर्थ वो शब्द आप बोल सकते हो इसको थोड़ा आ, हमारी समझ में लाने के लिए पहले मैं आ, कोई अपार्ट फ्रॉम एजुकेशन की कोई और शब्दों से शुरुआत करूंगी तो आप जो शब्द उसके साथ एसोसिएट करते हो वो मुझे बताएं ठीक है तेंदुलकर क्रिकेट ठीक है we understand this game okay game अच्छा अब अब इसका एक और नियम ये है कि आप हाथ नहीं उठाएंगे और आपको मैं सोचने का वक्त भी नहीं दूंगी अभी तो हम शुरुआत कर रहे हैं तो इसलिए आप सोच के बता रहे हो फिर मैं तेंदुलकर बोलूंगी फिर मैं सेरेना विलियम्स बोलूंगी फिर मैं सानिया मिर्जा बोलूंगी या फिर मैं कुछ भी बोल सकती हूँ you will not have time to think आपको इमिडिएटली बोलना है अगर आपने सोचने में वक्त लगाया तो मैं आगे पास ऑन कर दूंगा सो so, हम हम हाँ, वही वही बात है तो तो अब मैं बिना सोचे आपको बिल्कुल बोलना है and I will pass on if you are not able to speak तो हम आगे बढ़ते हुए चलेंगे तो हम आगे बढ़ते जाएंगे ठीक है Japan country, name of country, name of the country. okay. okay, Korea. Korea. Japan country. Korea. Korea. Korea. Korea. Korea Korea नहीं होता है कोरिया का आधा वर्ड देना होता है और दूसरा जो शब्द आ गए हैं उसको आप रिपीट नहीं करोगे मान लो किसी ने कंट्री बोला तो you can not say country again नहीं आपने किसी ने हाँ, मैंने सुन लिया मैंने सुन लिया वो so, आपने जो भी बोला वो मैंने सुना but you will not be repeating the same word again okay that's also another thing China China China China China China China Nepal Nepal Nepal Bhutan Bhutan Nepal Bhutan Bhutan India India India. India. India. India. Delhi. Delhi. Captain. Delhi. Delhi. Captain. Jaipur. Jaipur. <laughs> okay. Okay, the game is clear, let me say. So we begin now. This was just a kind of warm-up yes. round for you to understand. I'll not wait you to give another word immediately. Okay, Teacher. Teacher teacher का ट्रांसलेशन नहीं करना शिक्षक student okay teacher teacher teacher student school student education student knowledge target school school school building school school school quality education school learning teachers joyful teachers teachers teachers Teachers. Learning. Learning. Learning. Learning. Learning. Learning. Education. Education. Education. Education. Education. Education. Education. Education. Education. Teachers teachers teachers शब्द रिपीट नहीं होने चाहिए students students learners what is it that we were trying to do presence of mind okay और कुछ कंसंट्रेशन रिफ्लेक्स रिएक्शन ब्रेनस्टॉर्मिंग थोड़ा सा काम करना शुरू करें नहीं ब्रेनस्टॉर्मिंग तो ब्रेनस्टॉर्मिंग तो समय लगता है ब्रेन को स्ट्रॉन्ग करने में वो भी स्टॉर्मिंग क्विक कोऑर्डिनेशन आप जो शब्द बोल रहे थे क्या सचमुच में आपको सोचने का वक्त मिल रहा था उनके बारे में नहीं फिर भी आप कुछ बोल रहे थे फिर भी आप कुछ बोल रहे थे वो कैसे और कहाँ से बोल रहे थे okay one is reflex action another is spontaneous where was this spontaneity coming from ये स्पॉन्टेनिटी आपकी कहाँ से आ रही है ओपिनियन और एक्सपीरियंस और पर्सपेक्टिव्स वी ऑलरेडी हैव जो आज तक हम सोचते आ रहे हैं जो एजुकेशन की मेरी आज तक की समझ रही है वो इमिजिएटली बाहर आ रही थी जिस हिसाब से आप में से बहुत सारे लोगों ने जब मैंने स्कूल बोला तो बिल्डिंग बिल्डिंग बिल्डिंग तीन लोगों ने बोला मिनिमम बिल्डिंग ये शब्द यानी स्कूल की समझ बिल्डिंग ये दृढ़ है पर उसके अलावा क्या है एजुकेशन की समझ सर ने सिटीजनशिप बोला वो समझ क्या एकदम से मैंने शब्द बोला और उनको आया होगा this is the understanding he has developed over the years of his teaching experience as well as experience of principalship उनकी ये समझ है कि शिक्षण जो है अच्छे सिटीजन्स को बनाने के लिए होता है किसी ने लर्निंग बोला किसी ने कुछ और बोला where is all these thoughts coming from और आज most of you with young और ओल्ड और middle age at least you have some five to ten years minimum उससे ज़्यादा वाले भी बहुत सारे हैं minimum of ten years of experience of schooling whether as a teacher और एज अ प्रिंसिपल तो क्या हमारी उतनी वोकेबलरी नहीं होनी चाहिए अभी तक कि हम मिनिमम दस शब्द एजुकेशन के लिए दें मिनिमम दस शब्द इस पूरे हॉल से टीचर्स के लिए आए मिनिमम दस अलग अलग शब्द स्टूडेंट्स के लिए आए तो वो हमारा ब्रेन जो आज से पूर्व हुआ है शायद ये तो टेस्ट था उसका this was not brainstorming this was maybe evaluation but anyway I was not intending to evaluate the idea was that what is it that we are thinking when we talk about school what is it that we are thinking when we talk about teachers हमारे जहन में क्या है जब बिना समय दिए हम किसी को कुछ पूछते हैं तो जो बेसिक हमारे जहन में रहता है वो इमिजिएटली बाहर आता है जो कि हम जिस जो हमें गाइड करता है कुछ भी एक्टिविटी करने के लिए which is our driving force वो बात आती है क्योंकि वो हमारे भीतर रही हुई है हमारी सोच अगर स्कूल्स के साथ जुड़ी हुई जो है और वही सोच हमें कार्य करने में गाइड भी करती है तो what is it that we understand when we see schools What is it that we understand when we say teachers? What is it that we understand when we say students? If my understanding of students is learning, then perhaps I will make all efforts so that I make learning possible for them. If my understanding for teachers is somebody who is teaching, तो वो आएगा पढ़ाएगा चला जाएगा but if my understanding of teachers is also learning और learner then I'll make efforts that how my teachers in my school also are learning, how their professional development also takes place. तो उसी प्रकार से मेरी स्कूल के बारे में क्या समझ है अगर मेरी स्कूल के बारे में समझ है कि वो एक इमारत है तो वो एक इमारत रहेगी तो हम उसमें लैब बनाएंगे हम उसमें लाइब्रेरी बनाएंगे हम उसमें दस कमरे बनाएंगे हम उसमें प्लेग्राउंड बनाएंगे पर एक कमरे में भी शिक्षा किस तरह से अच्छे से हो वो हमारी सोच में नहीं आएगा क्योंकि हम उलझे तो बिल्डिंग में रहेंगे क्योंकि हमारी सोच में ये है कि स्कूल एक इमारत है एक बिल्डिंग बट अगर मेरी सोच में उससे आगे है तो मैं सोचूंगी doesn't matter if I don't have a building doesn't matter if I have two rooms doesn't matter i will create the kind of learning experiences which i believe my students should have at different levels wherever they are in the context in which where they are placed and therefore what is my thinking that I have when I talk about schools what is that thinking that I have when I talk about teachers और इसलिए हमारी वोकैबलरी कितनी ज़्यादा सशक्त होनी चाहिए शिक्षा के संबंधित मेरी समझ उसके लिए डेफिनेशन की जरूरत नहीं है पर शिक्षा के बारे में मेरी समझ क्या होनी चाहिए how do I understand education how do I understand teachers how do I understand children how do I understand students क्या मेरी इस वोकैबुलरी को ज्यादा बढ़ाने की जरूरत है जो कि मुझे एक दिशा देगी कार्य के लिए अदरवाइज वो सीमित रहेगा And today when we talk about schools as learning organizations, it is this message that this term gives कि शिक्षा स्कूल जो है केवल जहाँ पर बच्चों के लिए लर्निंग होता है ऐसा नहीं it is the organisation that itself learns जो खुद ग्रो करता रहता है वो एक इमारत नहीं है वो एक जीवंत स्थल है वो ऐसा है which grows which which has life And learning is not just for the students, learning is for the teachers, learning is for the principal, learning is for the community, learning is for the parents, learning is for every entity in the school. And unless that learning becomes for everybody involved in the school, any institution, I mean not just school, for any organization, for any institution, if it has to grow, if it has to progress, it has to be a learning organization it has to evolve it has to have an evolving system जैसा मीर साहब कह रहे थे कि मैं continuously evolve करता हूँ मैं देखता हूँ परिस्थितियों को समझता हूँ I don't work on what is already existing I try to evolve from it and then it is not just now we need to expand this I this I to be and to us किस प्रकार से हम सब इसमें जुड़े एंड मैं एज अ लीडर सबको जोड़ता हुआ चलूँ in the process in the journey of learning and then becoming a learning organisation फिर चाहे हमारा हंड्रेड परसेंट स्कूल का रिजल्ट आता हो doesn't necessarily mean that we are a learning organisation and producing result is one thing but may not be I am not growing ज़रूरी नहीं है मेरा शिक्षक उसने एक फॉर्मूला सीख लिया है जिससे बच्चे 100 परसेंट लाते हैं तो वो हर साल उसी फॉर्मूला को यूज़ करता है 100 परसेंट रिजल्ट आपको मिलता है पर आपका शिक्षक उससे आगे नहीं बढ़ता है आपके बच्चे भी उससे आगे नहीं बढ़ पाएंगे वो 100 परसेंट रिजल्ट तो देंगे पर मे बी उनका 100 परसेंट अंडरस्टैंडिंग ना हो मे बी आपके शिक्षक भी पढ़ने पढ़ाने के नए तौर तरीके नहीं सीखते हों and therefore your school can not be a learning organisation unless every member in the organisation is learning तो आज हम जिस विषय पे बात करने वाले हैं वो ये है कि हाउ एज स्कूल प्रिंसिपल